La Piatra Neamț, o femeie pasionată de lucru manual, a înființat asociația Goblenul. Are casa împânzită cu peste 130 de astfel de tablouri. Și-a făcut pagină pe internet și a primit până acum 6.000 de scrisori de la cei care împărtășesc aceeași dragoste pentru cusut. O prietenă de-a mea mi-a arătat uh, primele noțiuni despre coaserea goblenului. Mi s-a părut uh, o îndeletnicire uh, foarte atractivă în acel moment. Acum, uh, acea atracție a devenit mai mult decât uh, pasiune, aș putea spune că este dependență.